Doncs ara ja sí, obrim el torn de, de preguntes, de dubtes, d'aportacions. Sumarem dos o tres i després tornarem a la taula. Hola, bona tarda. Eh, en parlar de gestió comunitària de la cultura, eh, havia entès que hi havia alguna pregunta de les que feia als moderadors que tenia que veure, per la, de, que veure en la forma jurídica de la gestió comunitària de la cultura. Entenc que, que totes aquestes iniciatives que s'estan que s'estan formant i que, que estan funcionant eh, necessiten treballar amb un marc legal que en un marc de que ens dona la, el moment que, que, que està ara, no? en una societat eh, de mercat, una societat capitalista, una societat marcada, marcada i formada per unes estructures institucionals eh, a les quals pues, has de rendir una sèrie de comptes i tal. Estructures, estructures jurídiques. Eh, a, eh, a, a mi m'agradaria saber a nivell de gestió comunitària, quin tipus d'estructures jurídiques, eh, de formes jurídiques s'estan barallant o, o, o amb, amb, les que s'estan treballant o, les, o, o quines serien les que s'haurien de proposar perquè si eh, entenc que, que no deuen haver massa estructures jurídiques que s'adapten a aquests funcionaments, quines haurien d'haver, no? I que s'haurien de, de, de, de, de de fer, diguéssim, per, per llei. Una altra segona pregunta eh, és, eh, en parlar de la gestió comunitària, eh, també entenc que inclouríem a aquesta gent que s'agrupa per desenvolupar una tarea comú a, eh, en, el, en, en el món artístic eh, i professional. Eh, aquí eh, també M'agradaria saber si algú té... Què, què, què, què es proposa per a estructures jurídiques que puguin treballar amb un marc d'una estructura de, de mercat, però sota uns principis d'economia de, eh, compartida eh, i economia de, del procomú. Eh, em sembla que no n'hi ha, però que poden haver algunes eh, alternatives, propostes, quin tipus de propostes hi ha? Gracias, Tony. No sé si pueden sumar algunas aportaciones més abans de, de tornar. Dubtes, Hola, hola. Eh, yo escuchando las aportaciones que ha hecho tanto Campbell Yo como la, Casa Invisible, eh, a mí me parece que, son políticas culturales muy parecidas, muy semejantes. Entonces, se me ocurre que no sé si, se podría crear una especie de sinergia entre entidades, es decir, a nivel estatal, para nutrirse mutuamente ¿no? entre, entre, entre, vaya, entre entidades que tengan un, mismo tipo de, ideología y de, principios en este, en este sentido. Gracias. Y una darrera y Turnem, Sí? Vale. Um, qui comença? Bueno, una qüestió jurídica... tens micro, tens micro, sí, sí. Vale. Mm, bueno, en principi, mm, respecte a lo de l'estructura jurídica, no? Eh, explicar que a Can Batlló mm, vam entrar dintre de l'espai de lo que és la fàbrica al juny del 2011 i va ser un procés de reivindicatiu molt llarg, eh, concretament de 35 anys, i amb els últims dos, amb una campanya de pressió amb la que vam amenaçar que ocuparíem, una data concreta, vam avisar dos anys abans i finalment, just abans de que es donés el plaç, la mateixa setmana, els propietaris de la, de la superfície que, que estava en, procés d'expropiació per part de l'Ajuntament per fer equipaments, eh, ens va plantejar la cessió de la nau que volguéssim perquè no volien tindre problemes. Aprofito per explicar que no solament va ser mèrit de la mobilització social social de tots aquests anys de baixa intensitat i els últims dos d'alta intensitat, sinó que nosaltres som també conseqüència de l'atzar i en aquest cas va donar la casualitat, mm, benvinguda pel fet del que va aparèixer mal assumpto per la llenya que ens van donar, del moviment 15M. Parlem del mateix any, parlem del maig i nosaltres entràvem al juny. Per tant, el que va passar a la plaça, tant en l'ocupació com a l'intent de desallotjament, va portar la situació a nivell de Barcelona en un, un moment especial que i el juny també coincidia que acabaven 30 anys de presència de l'esquerra institucional dintre de l'Ajuntament i tenia que prendre eh, propietat eh, Convergència. No? Tot això va fer possible que entréssim. Anem a la qüestió jurídica. En aquell moment nosaltres vam dir que no volíem que cedís una nau, que ja sabíem quina volíem, de la propietat a la nostra assemblea, amb la qual també estaven les associacions de veïns, sinó que tenien que cedir-la a l'Ajuntament perquè era una qüestió que havia de ser pública, i després fer una sessió d'ús indefinida a la nostra assemblea. I, finalment, després de negociar-ho i estar quatre dies reunits al districte, vam, vam aconseguir-ho. Des del 2011 fins ara hem estat funcionant sota el paraigües de la nostra capacitat de musculatura social i l'únic que teníem era un document signat eh, per l'Ajuntament de Barcelona després de la sessió que va fer la propietat a l'Ajuntament, conformes es cedia a l'assemblea i a les associacions de veïns que en formaven part a l'espai. Per tant, no havia una forma jurídica concreta, sinó que es cedia gairebé a una campanya, a una plataforma. Nosaltres sabem que és necessari tindre unes certes estructures de cobertura perquè, a diferència de la Casa Invisible fa un temps o de Canvies ara, tots som espais veïnals autogestionats. La diferència bàsica és que nosaltres, a Can Batlló, i la gent de la Casa Invisible recentment, hem acceptat estar en fricció amb les estructures, amb la institució, i Canvi es continua construint al marge de les institucions. Però per poder estar en aquesta situació de fricció i defensar el nostre trajecte, tenim que tindre una estructura jurídica i ara, fa dues assemblees, ja s'han aprovat els estatuts de legalització d'una associació que es dirà Espai Veïnal Autogestionat Can Batlló i que donarà cobertura a totes les activitats i, a més a més, facilitarà el que es fagin els contractes de sessió de tota la superfície que disposem en aquest moment. El contracte de sessió que us comentava era per 750 metres quadrats en dues plantes, és el bloc 11 de Can Batlló, i en aquest moment estem gestionant a cobert, sense comptar carrers i parcs, 7.000 metres quadrats. Per tant, tenim un decalatge de sessions que tenim que signar i que volem signar-les ja amb una estructura jurídica que garanteixi la continuïtat del projecte. Per tant, l'estructura que nosaltres ens hem dotat és la d'associació. Això no treu, perquè estem vinculats a, a l'economia social i solidària, com havia dit abans, que dintre de, la, de lo que és Can Batlló també hi ha projectes que ja tenen estructura de cooperativa, com és la cooperativa d'habitatge a la Borda, que està també dintre de l'Assemblea i que té relació directa amb l'Ajuntament perquè estem parlant d'habitatge igual que també ho tindrà el Coòpolis, que serà un centre d'economia social i solidària, que serà, diguéssim, la Barcelona activa del cooperativisme i l'economia mm, solidària, i tindrà també la seva estructura. En futur, segurament, l'estructura de l'associació que us deia Espai Veïnal Autogestionat tindrà una estructura més complexa. En aquests moments tenim socis individuals i entitats jurídiques adherides, que serien les cooperatives que ja tenem, o les associacions de veïns o altres entitats del barri. Per tant, tenim persones físiques i persones jurídiques integrades en l'estructura de l'associació. Això és la resposta que deies. Respecte al tema dels artistes, jo penso que és una qüestió de saber si es vol fer el trànsit de l'economia informal a la formal, de l'associanisme informal al formal, però si la qüestió és una associació o una agrupació de persones que vol tindre cobertura, estudieu vos la llei d'associacions, igual podeu trobar forat, però ja et dic, en temes aquests nosaltres la qüestió artística la tenim coberta dintre d'aquesta estructura, perquè nosaltres, com he explicat en la meva exposició, cobrim diferents àmbits i també el de la creació cultural dintre de la mateixa estructura. No? Eh, ¿Suena? Ah. Eh, a ver, nosotras en la, eh, en la Invisible venimos con, o sea, partimos de una ocupación, seguimos en estatus, no queremos decir ilegal, sino legal, porque en 2010-11 tuvimos ahí un coqueteo con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que fue de mucha ayuda al Reina de Madrid también, en temas de, una cesión en precario que hubo ahí. Pero bueno, la cuestión, las formas jurídicas, tenemos evidentemente asociaciones ¿no? que conforman el ente jurídico que negocia, igual que la propia fundación de los comunes, el camino por el que más o menos estamos trazando esa negociación, que no es más que una negociación, no es más que un, pre-algo, va más hacia... hacia no, no, sería una forma legal de gestión comunitaria, sino sería una forma legal de cesión inmobiliaria, de alguna manera, para entendernos, solo que esa gestión comunitaria de la cultura es el, motivo por el cual eres merecedor de, esta cesión, digamos, ¿no? un poquito como por esa línea va tirando. Por eso, uno de los procesos que hemos tenido ahí en, la negociación con el ayuntamiento ha sido conseguir que la fundación, que es, digamos es el, el CIF que necesitan para hablar con algo o alguien, sea denominada de interés general y, una, serie de dosieres de actividades que se han realizado y todo el tema, son los que, o sea, como que esa parte de gestión comunitaria de la cultura forma parte de la, o sea, no es la estrategia, porque suena un poco así como frívolo decirlo, ¿no? Porque al final es, el, la, columna vertebral del proyecto, pero para la cesión en uso de un espacio, que al final no deja de ser un espacio que son paredes y techos, no, no tenemos en principio es que se está negociando en, esos términos, entonces ahora mismo está, en ese, está verde, pero intentando generar un espacio amplio, que no sea cerrado a... porque la misilidad no es solo gestión cultural, hay mucha, es mucho más, o sea, movimientos sociales y, entonces, no sé si eso puede llegar a responder. Y el tema que ha comentado el compañero sobre temas de redes, nosotros participamos en redes estatales e incluso supranacionales desde hace tiempo. La propia fundación es una de esas y la red de espacio ciudadano, que ahora últimamente está dando que hablar, como comentaba Ana, pues eh, es muestra de eso. Estamos ahí compartiendo la poquita experiencia que tenemos con estos temas de sesiones, de, hablar con instituciones, de temas legales, de, de, cómo hackeamos toda esa estructura para conseguir al final la historia no es sino en red. Quiero decir, la invisible sola, nada. No sé Canvas yo, no sé otra, otra experiencia, pero la invisible desde el principio el tema de las redes y la negociación ha ido muy de la mano también, porque sin el apoyo de toda la comunidad, tanto local como de todo el Estado, como de propias experiencias concretas, ¿no? El apoyo que públicamente ha hecho, yo qué sé, Santi... Mm, Villel, yo qué sé, el mismo Marcos de Medialab, gente que, genera red y genera un, un músculo que para este tipo de negociaciones muchas veces es un poco más importante eso que tener el marco jurídico con el cual, porque al final cuando hay voluntad política, eso es una cosa que tenemos un poco bastante claro, si hay voluntad política se puede hacer todo tipo de cesión de espacios, se puede trabajar de la mano sin ningún problema. respecte, respecte al tema de les sinergies, que no li havia respost abans, explicar una mica eh, el recorregut, no? com intercanviem coneixement entre experiències com a les nostres. Quan ja estàvem nosaltres amb el compte al, al rere que va anar del 2009 al 2011, alguns de nosaltres ens vam dedicar a conèixer altres experiències a les que inspirar-nos quan entréssim dintre de Can Batlló i vam estar visitant a la gent de Cucutxa, a la gent de Tabacalera de Madrid o a la gent del Pumarejo de Sevilla. D'alguna manera, nosaltres vam anar a aprendre. Ara, amb el nostre recorregut, la gent del Pumarejo, per exemple, ens ha visitat diverses vegades i ens ha demanat, ara fa uns mesos, que anéssim allà a explicar-los com gestionàvem nosaltres la nostra estructura interna. I estem compartint coneixement i ara no fa gaire vam anar junts amb la gent del Pumarejo a Turín, a la Facultat d'Arquitectura, a parlar de models de gestió comunitària. Vull dir que aquesta xarxa de relacions existeix i d'alguna manera no està formalitzada a nivell de constituir-se en institució, però sí que les xarxes d'intercanvi de suport, etc existeixen. I a nivell de Barcelona, concretament, hi ha un espai que es diu Barcelona Cooperatiu o Barcelona Cooperativa, igual l'Elba pot donar més detalls a això, amb la que coincidim des de Can Batlló a la gent de la base de Poble Sec, la gent de Can Masdeu, la gent de l'Ateneu Popular de Nou Barris, la gent de Germanetes, etc. I amb tota aquesta gent estem eh, compartint experiències, generant xarxa, compartint problemàtiques i, ve i veient com les nostres experiències poden millorar-se a partir de l'experiència compartida. Vull dir que a, eh, això existeix, això funciona i, evidentment, mm, una de les nostres responsabilitats a Can Batlló és convertir la nostra experiència, que sabem que no és exactament replicable, però sí que pot ser una, una mena d'escola de transmissió que pot ser aplicada a altres llocs a trossos o que la nostra experiència pot ser útil a la Casa Invisible o al Pumarejo, salvant les distàncies de les realitats tant de construcció com de relació institucional, com de col·lectivitat o comunitat que la recolza, que varia en cada lloc. Vale, no sé si, Anna, anar a Barcelona, a Madrid, voleu afegir alguna cosa? O Elba? No? Uh, bueno, de fet, encara, com hem començat una mica més tard, tenim 5-10 minuts, però bueno, no sé jo si estem molt esgotades o... Com? 10 minuts? I, però bueno, si em diuen que tenim 10 minuts, tenim 10 minuts. Uh, aleshores farem un, un altre petit torn de, de, de preguntes, algun dubte, alguna aportació, la Laia vol dir una cosa. No sé si va. No, bueno, jo <clears throat> també una mica... Bueno, és que sigui, no sé si en format conclusió o també recollint una mica el que, el que s'ha parlat avui al matí, no? I pensant doncs, també des de dins de la institució, no? que és que una mica és el, el, repte, el repte que tenim, no? Com fem això <laughs> i les solucions no són fàcils perquè si no aquí suposo que és eh, lo difícil, no? Perquè al final hem plantejat unes, unes preguntes que ens costa com molt materialitzar-les perquè crec que és un dels reptes no? i que forma part d'aquest procés, que és veure quin, quin format li donem a això, però sí que bueno, m'enduc algunes coses i que simplement les, les volia compartir. Bueno, aquest matí es parlava no? eh, de quin paper havia de fer la, la institució davant aquestes pràctiques de gestió i es demanava, es demanava acompanyament enfront un lideratge, no? És dir, no, no la institució com a, com a lideratge de, de les pràctiques, sinó un acompanyament més aviat eh, ferm però però poc, poc visible i que es doti també d'infraestructures no? i també d'aportació de, de coneixement tècnic. Es deia també la, la institució com a facilitació d'aquestes pràctiques no? i per tant doncs, segurament aquest eh, acompanyament tècnic i de coneixement. Es demanava també eh, que hi haguessin uns interlocutors clars i que fossin transversals, no? el tema aquest de que de, bueno, que l'administració funciona eh, per àrees completament inconexes entre si i que aquesta lògica al territori és diferent. No? I per tant, eh, això, es demana com eh, que hi hagin estructures més clares, interlocutors i, i espais que es defineixin eh, els objectius dels mateixos no? i que a part doncs, d'alguna doncs, manera representin a tota l'administració la, i no tinguis 10.000 interlocutors amb els, amb els que anar parlant. I evidentment el reconeixement d'aquestes pròpies pràctiques no? I, del, i de la riquesa que tenim a la ciutat que, que ja existeix. En, en aquest camí, doncs, eh, bueno, com deia l'Anna, jo crec que el repte també és això, no? Com devenir, o sea, com la institució eh, es comunalitza també, no? O, es comun... o sigui, és dir, per fer aquests canvis segurament en, en la en la fora haurem de canviar també la dins de la institució, no? perquè segurament és un dels reptes que més tenim, eh, que segurament és dels menys agraïts i dels menys visibles, no? però que realment l'administració és una màquina superbèstia que a l'hora de poder produir canvis a la fora eh, et limita, et limita no? i que si no es produeixen canvis a dins segurament aquesta, segurament eh, doncs això, els canvis a fora són més difícils. I aleshores nosaltres mm, això, eh, Aleshores, tenim clar que el que, el que cal és regular o regular o crear un marc normatiu suficientment ampli per reconèixer la diversitat de les pràctiques que genera el territori i que no és el mateix un cap lloc, una casa orlandall o que un pla de buits, no? però que alhora la normativa és una cosa super sòlida i rígida que quan tu normativitzes pots tenir el risc de que passi com els centres cívics en el seu moment, no? i que, i que per tant, eh, el que deia també l'Anna, que és que l'administració no, o sigui, eh, no, no té capacitat segurament de regular no, doncs això, en un mateix espai diferents usos o de, de, de poder tenir aquesta, aquesta flexibilitat. Per tant, aquí tenim un repte també que és com buscar aquests buits legals que permetin aquestes pràctiques que estan entre, o, sigui, o, o que actualment no, no estan o no tenen un marc normatiu propi i que alhora sigui adaptable a, les, a, la, a la diversitat. No? Per tant, nosaltres com a repte sí que tenim, i ara parlo també com a, com a regidoria i, i, i com una mica com a ajuntament, no? com també doncs, això, diferents eh, programes que existeixen, no? com dèiem, el tema del pla de buits, el tema de la gestió cívica, el tema dels casals de barri, els equipaments de proximitat, que si tots operen amb lògiques completament eh, autònomes i sense interacció entre elles, i del que es tracta és de poder fer aquesta mirada global, parlar amb els agents implicats i entre tothom construir aquest marc que s'adapti més a les, a les necessitats. En aquest sentit, també eh, comunicar-vos que a nivell doncs, de, de diferents ciutats de l'Estat també doncs, en Madrid, La Corunya, Saragossa, no? que també estan compensant aquests possibles marcs normatius, doncs, que també estem en contacte com d'alguna manera per treballar col·laborativament no? i per, per aprofitar també eh, aquest pensament col·lectiu. Sé que no resolc res, però... Jo et volia, volia sabent que estem en, en aquesta sala, estem activistes socials, culturals, etc., alguns instituïts, altres no, gent en general, però també institucions, explicar i per compartir sobretot doncs, no sé, amb la gent de la Casa Invisible o altra gent d'altres centres que pugui estar gestionant la cultura o, o, o la gestió veïnal de diferents tipus, que nosaltres el 2014 ja vam fer la nostra primera avaluació de projectes i activitats interna, que ha de complir amb criteris socials cada un dels grups que està treballant i projectes, de la mateixa manera que se'ls demana a l'acompliment d'uns determinats objectius i compromisos al participar, a l'ingressar i té que ser validat per l'Assemblea. Tots els projectes s'avaluen anualment i la primera vegada va ser el 2014. Nosaltres, a part d'altres indicadors de participació d'homes, dones, etc dintre de cada un dels grups, una cosa que hem començat a posar en valor i que la posarem a sobre la taula quan tinguem que negociar, entre altres coses, la formalització dels contractes de sessió, és un indicador que sabem que es funciona a vegades per indicadors, malgrat dèiem parlar dels qualitatius i no tant dels quantitatius, la qüestió de les hores que la gent que treballa, en aquest cas a Can Batlló, dedica a l'any a les diferents àrees en les que treballa. I les tenim discriminades per destinades al barri, destinades al mateix projecte o destinades a l'Assemblea General, o sigui, a l'activitat mm, total. Només us posaré un indicador. El, el nostre bar, que obre tots els dies, el gestionen 26 persones voluntàries i durant el 2014 va portar 46.000 hores de treball. Ho dic perquè hem d'acostumar-nos a que els sistemes de valor no tenen que ser exclusivament amb balanços econòmics, tancament, etc de com han anat les partides econòmiques. Evidentment, el bar és una font d'ingressos important, us ho podeu fer la idea, però que és també que totes les altres àrees i projectes, en tenim moltíssims, estan fent aquest balanç perquè la nostra manera de, de poder rendir comptes, en primera instància al nostre barri i després a les institucions de la ciutat és el fet que el valor de la nostra activitat són els projectes i també la dedicació de les persones que, que s'hi dediquen. I que és una qüestió que a l'hora d'empoderar-nos davant de les institucions és important reivindicar i que en altres moments de la història no s'ha fet. I és el fet de que molts voluntaris i voluntàries que se'n diuen ara, que en el fons també eren activistes, durant segles han estat posant hores perquè tinguem els drets que tenim, les institucions que tenim, etc. I nosaltres estem reivindicant el fet de que comencem a fer balanços amb el que les hores de participació, les hores de dedicació, les hores de compromís quedin avaluades i siguin reconegudes. Perquè si multipliquéssim el preu hora més barat que contrata l'Ajuntament de Barcelona per al número d'hores fetes per als activistes de Can Batlló, seria un pressupost astronàutic. No? O sigui que en qualsevol cas que ho tingueu en compte i que ho valoreu com ciutadans i ciutadanes amb el temps que dediqueu a que millori la ciutat, que millori la cultura i que millori tot, no? que ho sapigueu. Bé, eh, doncs bueno, tancarem amb aquesta reflexió de, de la Laia del Ferran Aguiló. Eh, bueno, gràcies a tots i totes. Jo crec que hi ha molts reptes sobre la taula. Ja ha comentat l'Elba que s'ha de fer un retorn d'aquest grup de treball i que el propi espai decidirà si s'ha de consolidar o no un espai de diàleg i això és un repte de l'Ajuntament i sobretot dels col·lectius que estan ara mateix en marxa posant projectes de gestió comunitària. Jo, com no estic a l'Ajuntament, no és el meu problema, això és problema de la Laia i companyia, i res, agrair a l'Anna, al Ferran, d'algú serà el problema, digo jo, de l'Anna, al Ferran, a l'Àngel i, i a l'Anna Méndez per, per les seves exposicions i a tots i a totes també per les, les preguntes i l'atenció. Gràcies.